Nous allons poursuivre notre étude de, de, la confession de foi avec le feuillet qui vous a été remis. Vous avez aussi le texte euh, où on était rendu au chapitre 1 qui euh, nous résume la doctrine des saintes écritures. Et le paragraphe 6 nous dit ceci. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de façon nécessaire. Rien, à aucun moment ne peut lui être ajouté ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. Nous reconnaissons cependant que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. De plus, certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église, communs aux activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne, dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Hmm. Donc la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est est-ce que la Bible est suffisante à elle seule est-ce qu'elle est suffisante plus d'autres euh, instructions, mais est-ce que la Bible est pleinement suffisante pour diriger l'Église dans tout ce qu'elle a à faire, dans tout ce qu'elle doit croire, dans tout ce qu'elle doit enseigner, dans tout ce qu'elle doit pratiquer, ainsi que les croyants dans leur vie individuelle. Euh, bien sûr, le paragraphe qu'on vient de lire, euh, la réponse qui est donnée, c'est oui, euh, parce que tout le conseil de Dieu nous est communiqué par l'Écriture. L'expression, euh, vous vous souvenez peut-être l'apôtre Paul, euh, bon moment donné, qui dit, il me semble dans les Actes, c'est à l'église d'Éphèse, de mémoire, où il leur dit qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Elle est explicitée dans les versets, dans pas les versets, mais les mots qui suivent. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toutes choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie. Donc, c'est ça le conseil de Dieu, c'est tout ce qui est nécessaire pour la gloire de Dieu, tout ce qu'on doit savoir concernant la gloire de Dieu, le salut de l'homme, euh, ce qu'on doit croire, la foi et la vie, la vie chrétienne, euh, la vie euh, nouvelle, donc pour avoir la vie, et donc contenu dans la parole de Dieu. Ça a été tellement un soulagement pour moi de découvrir la doctrine de la suffisance de l'Écriture sainte, parce que c'est ce dont il est question, au paragraphe 6, c'est la suffisance. On a, euh, on a vu déjà la nécessité de l'Écriture sainte, elle est nécessaire pour qu'on puisse connaître Dieu. Euh, on va voir, euh, Dieu voulant, la semaine prochaine, la clarté de l'Écriture sainte. il, y a, plusieurs qualificatifs comme ça qu'on peut mettre. Maintenant, ici, il est question de ça suffisance. Euh, ça a été un soulagement. Je me souviens du contexte. Euh, avant de comprendre cette, doctrine, j'étais perplexe, et j'en ai déjà parlé même euh, dans des, prédications, dans certaines de mes premières prédications que j'ai apportées même ici, que comment j'envisageais le ministère chrétien avant de comprendre la suffisance de l'Écriture, euh, et, j'appréhendais. Je m'avançais pas vers le ministère avec excitation, avec joie, mais plutôt avec, avec appréhension, euh, avec même une, forme de répugnance, parce que ce qu'on nous enseignait, c'était que le pasteur doit développer son leadership. Euh, il doit devenir un bon leader, il doit développer donc ses aptitudes personnelles et développer l'Église. Et donc, on nous faisait lire, je me souviens, dans un cours de ministère pastoral, donc un cours qui nous enseigne qu'est-ce que sera le ministère concrètement dans la pratique, un livre d'un certain John C. Maxwell, qui était un ancien homme d'affaires qui est devenu pasteur, mais c'est vraiment le, pasteur euh, homme d'affaires. <laughs> il a importé le modèle de l'entreprise dans l'Église et dire, si ça marche dans l'entreprise séculière, puis ça produit une croissance, ça génère des profits. Ça devrait fonctionner aussi dans l'Église. Euh, des principes. Et c'est pas que tout ce qui est dit est faux nécessairement dans les principes de leadership, mais c'est que c'est pas ça qui était à la base. Et on nous enseignait euh, que dans le fond, essentiellement, le pastorat, c'est de devenir un leader. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui va développer les autres, euh, qui va finalement savoir bien administrer l'entreprise. Quelqu'un me disait cette semaine, un Français qui pense à, l'œuvre. Euh, je donnerai pas trop de détails puisqu'il me demandait de garder ça confidentiel, mais euh, il disait en France, euh, les pasteurs sont devenus des organisateurs d'activités et non plus des enseignants de la parole de Dieu. Euh, et ce n'est pas unique à la France, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Occident, j'imagine même dans, d'autres parties du monde que l'Occident, mais où finalement le pastorat, c'est ça, c'est que tu organises des activités, puis il faut que tu rendes l'église attrayante, il faut que tu euh, trouves des moyens d'attirer des gens, de garder les gens et de euh, leur communiquer au passage des valeurs chrétiennes, la foi chrétienne, mais c'est ça le pastorat. Et ça, ça, ça, ça m'intéressait guère. Euh, j'étais plutôt rebuté par cette idée sans, sans savoir c'est quoi d'autre que je devrais faire je pensais que c'était ça, oui, qu'il fallait faire, que oui, la Bible nous enseigne ça finalement. Paul nous montre être des bons leaders et Jésus est un bon leader qui a développé 12 hommes, qui en ont développé d'autres, puis il faut faire pareil, c'est le modèle des 12. Euh, jusqu'au jour où j'ai pris un cours euh, d'apologétique, pas d'apologétique, mais d'homilétique. De, euh, enseigner la parole de Dieu, la prédication. Et le professeur était Raymond Perrin. Et une chose qui nous nous martelait, qui répétait sans arrêt, euh, c'était la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Euh, c'était vraiment, ça semblait quasiment sa philosophie de ministère. Et il voulait que, comme prédicateur, comme futur prédicateur, on comprenne que notre rôle, c'est d'enseigner la parole, de comprendre la parole, d'expliquer la parole, de prêcher la parole, d'appliquer la parole à l'Église. On n'a pas besoin de réinventer le, christianisme pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Le monde n'a pas changé, c'est-à-dire l'essence même de l'être humain demeure la même dans tous les siècles et le besoin fondamental de l'homme demeure le même parce que le problème fondamental de l'homme est le même. On a un même évangile qui a traversé tous les siècles il y, a, des réalités nouvelles, il y a une culture qui peut être différente, la, façon de faire peut être, différente et on va y venir parce qu'il est question de ça dans ce paragraphe qu'on a lu euh, où il dit qu'il y a des éléments communs aux sociétés humaines qui sont réglés selon la sagesse dans le respect de, la parole de Dieu, mais euh, ce qu'un pasteur doit faire, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est de livrer tout le conseil de, de Dieu qui nous est donné dans la parole. Et donc, on n'a pas besoin d'une grande imagination, de, de, réinventer les choses, de trouver des moyens qui vont attirer les gens. Euh, c'est pas de dire qu'on ne peut pas trouver des moyens pour communiquer l'Évangile, savoir quel événement on va utiliser, mais le message, la substance, elle nous est donnée. On n'a pas besoin de la modifier, de la changer. Et donc, de, de, et, c'est pas seulement non plus euh, qu'on a, le message, mais c'est que ce message-là est vivant. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Quand on prêche la parole, il va se produire quelque chose. C'est pas c'est pas sur l'épaule des prédicateurs et des anciens des pasteurs de euh, transformer les gens. On les accompagne, mais la parole est vivante et quand on la prêche, elle transforme notre intelligence. Elle nous permet de mieux saisir qui est Dieu. Elle, nous apprend à vivre dans le mariage, euh, comment élever nos enfants, comment vivre en société, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à faire. Et donc, euh, de réaliser la suffisance des Écritures, que c'est pas en moi que je vais puiser les ressources, c'est pas dans les livres de John C. Maxwell ou de Walt Disney ou de je ne sais pas qui euh, que je vais trouver les intuitions et l'imagination nécessaires pour faire l'œuvre, mais la parole nous donne tout ce qu'on a besoin. Et donc, ça, a enlevé un fardeau énorme et ça m'a vraiment réconcilié avec euh, le ministère pastoral avec une aspiration et de réaliser que c'est pas sur moi que ça repose, mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Et comment est-ce qu'il fait l'œuvre? Au moyen de sa parole. Dieu a toujours agi avec sa parole. Il est créé par la parole. La parole est venue dans le monde. Euh, on a été régénéré par la parole. Euh, on est gardé au moyen de sa parole. Alors donc, on est des ministres de la parole et c'est ce qu'on a à faire. Euh, et c'est ce qui nous est dit dans un des textes clés qui est, qui est donné comme texte preuve dans la confession, 2 Timothée 3, euh, versets 15 à 17, Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Et, et, et c'est pas qui peuvent, dans le sens d'une possibilité, c'est qui ont le pouvoir, qui, euh, qui ont cette force de te rendre sage, de te rendre intelligent à salut euh, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée, c'est-à-dire soufflée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile dans le sens efficace. Elle a la, elle a la capacité, c'est ce qu'elle fait. Elle convainc, elle corrige, elle instruit dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu est formé par quoi? Par la parole. Euh, ce qui nous enseigne à défendre la foi, c'est la parole qui nous équipe. C'est la parole qui nous donne la sagesse. elle qui nous montre les carences, les faiblesses qu'on a, qui nous montre vers quoi on doit viser. Et donc, euh, c'est l'expérience que j'ai faite euh, de, réaliser la, nécessité ou la suffisance des Écritures. C'est pas juste quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui a réellement un impact euh, très grand, très, concret pour la vie de l'Église, pour le ministère pastoral et pour la vie individuelle il est ajouté dans, le paragraphe qu'on a lu qu'on ne doit pas chercher à ajouter de nouvelles révélations de l'esprit ou des traditions humaines. Euh, donc, on sait qu'il y a tout un pan de la tradition chrétienne, euh, la tradition protestante, même catholique romaine, qui, en fait, surtout catholique romaine, qui a ajouté beaucoup à l'écriture, mais on a notre propre version de ça chez les protestants, où on ajoute à l'écriture par de nouvelles révélations. Euh, la différence, c'est que dans le catholicisme, ça se fait surtout par le biais d'une tradition qu'on canonise, tandis que dans le protestantisme charismatique, ça se fait surtout par des euh, impressions subjectives, individuelles, où là, on ajoute notre propre tradition, nos propres paroles de, prophétie. Euh, et, en disant, en s'opposant à ça, on n'est pas en train de nier qu'il y a une œuvre individuelle de l'esprit, une illumination. En fait, elle est confessée immédiatement dans le reste du paragraphe. Nous reconnaissons que l'illumination intérieure de l'esprit est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est juste une affaire intellectuelle, ça se passe entre ma raison et la Bible. Il y a vraiment une intervention directe de Dieu par le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre, et il n'est pas juste en train d'agir dans nous quand on est assis en train de lire la Bible on est habité par la parole de Dieu quand on le lit, puis qu'elle elle, vit en nous, euh, et, l'Esprit l'utilise à tout moment pour nous sanctifier, pour nous éclairer, euh, et, je suis même ouvert à l'idée que l'Esprit peut nous diriger par une forme d'intuition, d'impulsion, à un moment donné, d'agir, de, parler, de dire des choses, mais ce ne sont pas de nouvelles révélations. Euh, il, nous éclaire à partir de ce qui est déjà pleinement révélé. Et donc, on a dans l'Écriture tout ce qui est nécessaire pour mener notre vie. On n'a pas besoin d'avoir de nouvelles révélations. Quand vient le temps de faire un choix, euh, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois changer d'emploi, est-ce que je dois me marier, euh, la Bible ne va pas nous donner la réponse textuelle, mais elle va nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit capable de prendre nos décisions à la lumière de la volonté de Dieu. Puis on doit aussi reconnaître que Dieu, des fois, nous laisse libre de prendre, de choisir entre deux ou trois ou quatre options qui s'offrent à nous, qui sont moralement acceptables, et, Dieu veut pas, euh, pas choisi chacune des décisions individuelles qu'on doit prendre. Ce matin, est-ce que je dois mettre du beurre d'épinote ou rien mettre sur mes toasts ou manger un bol de céréales? Dieu nous laisse libre de choisir, et ça va même pour des décisions plus importantes dans notre existence. Euh, donc, c'est sage de prier quand vient le temps de prendre de grandes décisions. Est-ce qu'on devrait faire tel move? Seigneur, tu connais l'avenir et on te demande de, nous préserver. Mais Dieu nous laisse aussi parfois nous planter, ça fait partie de son plan. Euh, mais le point est que l'Écriture est suffisante pour nous conduire dans tout ce qu'on a besoin de savoir pour prendre nos décisions, pour mener notre vie, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de croire. On n'a pas besoin de recevoir de nouvelles révélations pour agir. Et c'est pas que on a quelque chose de moins par rapport à ceux qui prétendent avoir constamment des révélations nouvelles. En fait, c'est qu'on exploite mieux ce que Dieu a donné pour son peuple, puis Dieu n'a pas rien donné d'autre. Euh, est-ce que Dieu peut envoyer un ange, envoyer un songe? Certainement qu'il pourrait le faire et, probablement qu'il le fait depuis que le canon est fermé. Mais ce n'est pas la, façon euh, régulière que Dieu procède. Même dans le temps où les révélations étaient plus fréquentes au temps des apôtres, pendant l'ère apostolique, où le Nouveau Testament s'écrivait, où il y avait des prophètes dans l'Église primitive. Euh, même là, c'était pas euh, euh, quelque chose de fréquent ou euh, c'était plutôt exceptionnel quand l'Esprit dit à Philippe Approche-toi de ce char parce que l'Éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Puis Les, disciples n'étaient pas constamment en train de chercher pour chaque décision une révélation. Ça arrivait sans le chercher, puis c'était, exceptionnel. Et si ça arrive, ça peut arriver. mais on est appelé à diriger notre vie d'après les Écritures et pas en train toujours de chercher la Bible fermée et, autre chose pour conduire notre vie de nouvelles révélations. Mais donc, tout en admettant que euh, euh, Dieu continue euh, n'a pas changé, pourrait continuer à se révéler, même si le canon euh, est fermé. Mais ce qui est normatif, donc, c'est l'Écriture et rien d'autre. et en s'opposant à la tradition, c'est un point qui n'est pas central dans, le paragraphe, mais euh, on insiste pour dire qu'on croit au principe sola scriptura, l'écriture seule, qu'on ne croit pas aux ajouts de la tradition, mais les réformateurs n'ont pas rejeté la tradition. Ils ont affirmé que la tradition n'est pas inspirée, mais qu'elle est quand même bonne pour euh, lire la, Bible et, voir comment les pères, comment les, gens qui nous ont précédés ont compris les Écritures. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, s'en tenir toujours à leur opinion, mais euh, leur opinion est beaucoup plus sûre que juste une lecture privée détachée de toute l'histoire de l'Église. En fait, ils ont une, vision très positive de la tradition et on devrait nous aussi être favorables à la tradition. Quand je parle de la tradition, je ne parle pas des, ajouts euh, d'éléments, de doctrines qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais je parle de la tradition d'interprétation de la Bible. Comment euh, les, pères apostoliques, comment les théologiens, comment les réformateurs, comment les confessions de foi, les credos ont interprété la Bible. Parce que le Seigneur a éclairé son Église. Et donc, on dit que la tradition n'est pas inspirée, mais elle est quand même euh, très utile. Et donc, euh, dernier, dernier élément, il est dit que, parce que quelqu'un pourrait donc dire, OK, ben maintenant, si l'écriture est pleinement suffisante. On devrait pouvoir déterminer par l'écriture seule tout ce qu'on a à déterminer, par exemple, pour le culte d'adoration, puisqu'il est question de l'adoration de Dieu, de la gloire de Dieu. Euh, la Bible nous dit beaucoup de choses sur la façon d'adorer Dieu, sur le culte qui plaît à Dieu, sur les choses qui ne plaisent pas à Dieu, même le jour pour euh, se réunir en sainte convocation devant Dieu. Euh, mais elle ne nous dit pas absolument tout. Elle ne nous dit pas, par exemple, la durée que devrait avoir un culte. Elle ne nous dit pas l'heure du culte. Euh, elle ne nous dit pas euh, spécifiquement le, lieu. Est-ce qu'on peut utiliser euh, des livres de chant ou un projecteur? donc, ces, ces éléments-là. Et c'est pour ça que la confession ajoute, de plus, certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église. Donc, dans la façon de gérer une Église, dans la façon de euh, les différents gouvernements d'Église qui existent, communs aux activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne, dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Donc, un des textes à l'appui pour euh, affirmer ça, c'est 1 Corinthiens 11, 13 à 14, où l'apôtre Paul dit Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux Alors, il fait intervenir un, argument euh, où il, dit la nature, donc il y a des éléments communs à la nature, au bon sens commun. Un autre texte, c'est 1 euh, Corinthiens 14, 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns euh, ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, c'est un des principes qui a été utilisé pour dire quand la Bible ne nous donne pas une indication claire, euh, par exemple sur l'heure du culte ou la tenue vestimentaire dans un culte, euh, des, éléments comme ça, eh bien, il dit la sagesse commune euh, et des éléments culturels qui vont intervenir. Euh, le genre musical, le genre musical grégorien ou le, type d'hymne qu'on chante n'est pas nécessairement normatif. C'est pas la parole qui détermine le type de musique, elle nous dit de chanter, mais elle ne nous dit pas quel air utiliser. Euh, et, bon, il y, a des éléments, je pense, que la Bible indique sur la question de la musique, mais euh, si on va dans un culte en Afrique euh, ou ici, on va se rendre compte que finalement, la façon d'adorer Dieu va avoir été déterminée en partie, pas seulement sur la Bible, mais sur une sagesse commune à la société dans laquelle on se trouve et, dans le respect des principes généraux de la parole de Dieu. C'est pour ça donc que 1 Corinthiens 14, 26 est cité, euh, que tout se fasse pour l'édification. Euh, il va y avoir une, façon d'appliquer différente dans, différents contextes, dans différentes cultures. Ceci étant dit, ça ne change rien à la pleine suffisance des, des Écritures. Il y a un point que je n'ai pas souligné au tout début, quand il est question de la suffisance des Écritures, c'est de deux façons que, tout ce qui doit tout le conseil de Dieu est contenu dans la parole, soit qu'il est expressément consigné ou qu'il est contenu de façon nécessaire. C'est une, doctrine importante, c'est que quand on dit il est expressément consigné, c'est que soit que c'est explicite dans la Bible, par exemple, euh, l'Écriture dit explicitement il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, par contre, elle ne, mentionne pas textuellement, explicitement, la Trinité. Euh, mais c'est la, doctrine de la Trinité est contenue dans la parole de Dieu de façon nécessaire. Quand on, on tient compte de ce qui nous est dit par rapport au Père, par rapport au Fils, par rapport à l'Esprit, qui sont tous les trois présentés comme étant pleinement divins, en même temps que la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, euh, mais les trois sont présentés comme Dieu. Alors quand on harmonise tout ça, on aboutit à la doctrine de la Trinité telle que la, foi chrétienne l'a affirmée au cours de son histoire. Alors, cette doctrine est contenue dans la parole de façon nécessaire, même si la façon qu'elle a été formulée dans les conciles, concile de Nicée, de Constantinople, on ne retrouve pas cette formulation de manière explicite ou expressément consignée dans la Bible, mais tout ce qui est dit dans ces, conciles est néanmoins euh, retrouvé dans la parole. Alors voilà ce qu'on retrouve dans le paragraphe 6 à propos de la suffisance des Écritures saintes.